hombre nace para manifestar y reflejar la divinidad. Todos los componentes de la naturaleza reflejan sus cualidades inherentes. El hombre también tiene que hacerlo. Mas no está exprimiendo su cualidad humana innata. Em Cada uno debe dar suma importancia a la devoción y la disciplina. El deber solo viene después de estas. Ustedes jóvenes, tanto varones como mujeres, son intrínsecamente muy buenos. No pierdan el tiempo, que es precioso y sagrado. ¿Cómo han de utilizar el tiempo de modo útil? Tienen que seguir la senda ideal. Que refleja los valores humanos sagrados. No solo eso, sino que además Debe inspirar y encorajar otros para que lleven una vida disciplinada. El carácter es el principio vital que debe asimilarse. Este es un periodo dorado en su vida y si malogran esta excelente oportunidad viviendo descuidadamente, arruinarán su futuro, cualquiera sea el país al que pertenecen. El cultivo del carácter es esencial en todo momento. Solo hay una casta, la casta de la humanidad. Un lenguaje, el lenguaje del corazón. Una religión, a religión do amor. Cualquiera sea el país del que provengan, cualquiera sea el idioma que hablen y el credo que profesen, deben mantener un carácter humano excelente. Si ustedes mantienen un buen carácter, la generación futura prosperará. La santidad y la pureza individuales aseguran la santidad de la sociedad y el país. Cuando todos los países estén llenos de personas nobles, el mundo florecerá con paz y prosperidad. Si ustedes dicen que el mundo no es un lecho de rosas, sino un lugar de sufrimiento, la falla reside en ustedes los que lo habitan. Si comienzan a servir con la actitud que el servicio al hombre es servicio a Dios, encontrarán a Dios allí. Tienen que cerrar la mente y abrir el corazón. Lo que ocurre cuando se hace ceba. Encarnaciones del amor. Jóvenes, hombres y mujeres. El carácter es la base de toda su conducta, calidad y acciones. Nadie puede ser perfecto. Pero pueden hacer el esfuerzo de desarrollar un carácter excelente compórtense humildemente y comiencen a trabajar con sinceridad. Eviten hablar demasiado. Aprendan a dar vuelta a la página. Incluso si no has tenido una vida ideal en el pasado. No se queden rumiando sobre el pasado. Y se preocupen por el futuro. Concéntrense no presente. Consideren todo un regalo de Dios. Descarten la preocupación. No pueden exigirle al médico una medicina dulce para su enfermedad. Deben tomar lo que les recete. Solo den lugar en el corazón a Dios. El mundo externo es un reflejo del ser interno. Sean felices por dentro y alegres por fuera. Y sientan entusiasmo por el servicio. No se eso con aquellos que se Mientras se dedican al servicio a Dios. Si algunos les cuestionan su fe en Dios, díganles que Él está en su corazón. Y que los demás no tienen derecho a cuestionar su creencia. Tengan una fe firme e inconmovible. No sientan temor y eviten llorar. Solo tienen que derramar lágrimas de devoción por Dios. Tales lágrimas poseen un significado espiritual. Porque Nara significa agua y Nayana, ojos. Ambos juntos formam Narayana. Las dificultades son como nubes pasajeras. No hay nubes permanentes en absoluto. Donde quiera que vayan a prestar un servicio. Swami estará siempre con ustedes. Pase lo que pase, yo los protegeré. No pierdan la calma. Debido a la pérdida o la ganancia. Piensen en Dios constantemente. Realicen buenas acciones. es este el ideal que Swami desea que asimilen. Debido a la emoción, es posible que a veces pierdan el control de sí mismos. Eviten cargarse y alterarse emocionalmente. Deben controlar la emoción. Reducir la charla y practicar la verdad. Hagan que su vida sea bienaventurada. El placer mundano es solo temporal. La bienaventuranza permanente solo puede obtenerse mediante la asociación con lo divino. Es una conexión de corazón a corazón. Y de amor a amor tienen las bendiciones de Swami en abundancia.